Ikusi arren, gure planetaren egoera gerota eta okerragoa da. UNESCO, amairugarren araua, klima babesteko ekintza. Klima aldaketaren eraginei aurre egiteko bere neurriak hartu behar dira. Klima aldaketaren aurkako borroka gizartearen lehentasuna da. Itxas igotzen ari da. Berotegi efektua areagotzen duten gas historiako handienak izan dira. Munduko temperaturak aurten, bat komabos graduko gorakada izan du. Mila sortzireun eta laurogei eta bimila eta bitartean aldiz, 0,8 laurogeita bos gradu solik igozen. Zer gertatuko da ez baditugu neurriak hartzen? Arriskoak larriagutuko dira, ez da ur edangarririk egongo, eta janari gabezia egongo da. Zer egin dezakegu egoera hobetzeko? Bat, Garraio publikoak erabili, bizikleta erabili edo oinez joan. Bi, energia aurreztu. Iru, aragi gutxiago kontsumitzen saiatu, arakintza industriek asko gutxatzen baitute. Lau, murriztu, berrerabili eta azkenik birtziklatu. Bost, plastiko kontsumoa murriztu. Munduan ikusi nahi duzun aldaketa izan zaitez. Ez dago denborarik. Egileak, Marian Emena, Imanol Pedrera, Iratipuia dena. Creative Commonseko bai NCSA lizentziapean. Irudiak, Pixabai eta Bidebo. Soinua, Patrick de Arteaga eta Free Audio Library.